okna coś Jak tam panowie? Straty! Straty! Utrzymać. Siwy, Ciustek emicie. trup, ciustek trup! Są coraz bliżej. Wow. Słuchaj, stratek, To było blisko. chodź za mną, szybko. Wszyscy cali? Tik-tak trup! E, Slipa. Na pięciu chyba tylko zostało. Wszyscy słuchają. E, ograniczamy się do tego bunkru. Ładuję. Czary, musimy na bagnetę chyba pójść. Dobra, dobra, rzucę. Słuchajcie, rzucę nebla. Przeskakujemy za mną wszyscy i lecimy Musiałem sprintem do mostu i Oby przeżyli to, a szczególnie szary. Tak. Dobra. Raz. Dwa. O kurwa! <laughs> Towik, chyba nic za mnie pozostało. Mam granaty, odbezpieczamy. Jesteście otoczeni. Rzućcie broń, poddajcie się, a nic wam się nie stanie, tak jak waszym towarzyszom. <laughs> Ale jakim towarzyszom? Nie uwierzymy wam, naziści. Poddajcie się i ręce na głowę, albo wrzucę wam granat. To Wik! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my Hans, żyjemy. kiep mnie granaty. Co on? E, to co no robię jest słuszną Do no tak, decyzją? za Polskę wolną! może jednak pomóc szaremu i innym? Cholera. Przeżyć i żyć dalej, czy... Przeżyć, żyć dalej, wrócić do rodziny? Czy jednak um- umrzeć walcząc? O to jest pytanie.